話もしてほしいって言われてねうんあのねまああの昔の時代はだよこうおかまとかゲイってあの変態とか頭のおかしい人だって思われてたのねでもそうじゃないんだよ彼らは生まれつきそういうものだからでもちょっと前までねね80年代70年代とかではさテレビで ねこうそういう人たちをまあ何て言うのかなエイズがきっかけでねもう本当に彼らに人権がないかのようにひどいあのことをねあの言われてるのよもう反社会的だしあの神を裏切る行為だみたいなね普通に言われてたんだよね今だったら考えられないかもしれないけどさうんでもそれを見てる人たち それをリアルタイムで見てた人たちが君たちのお父さんだったりお母さんだったりするからやっぱりあのもしこれ見てる中の人でねそういう LGBT に入る人がいてねやっぱりねあの理解されるのは難しいよねうんでも本当にあの何て言うのかなあのうん僕もねそういうところがあるのよ実はね気持ちわかるのよ一人じゃないよ大丈夫大丈夫だよあの僕は、えー、X 30代って X に該当するのねカテゴリー実はいっぱいあるのよもう何百個ももうそんなのねポケモンじゃないんだから覚えられないんじゃないだから僕はもう人は、えー、宗教とか国国とか関係なくね相手をパーセントで、えー、理解するっていうねね人も変わるから ね、1日経っただけで変わることもあるしその日たまたま性格悪い時だってあるから人をパーセントで理解するっていう私のパーセント思想っていうのがあってそれをアイコニックにデザインしたのがあの YouTube とかね私のグッズにあるあのデザインのパーセントなんだけどもやっぱりね、あのー、人によってちょっと、あのー、変わってくるのよで僕はどういうものに該当するかというと、あのー、X ジェンダーっていうのねで、えまあ、さっきも言ったんだけど えー、どういうことかっていうとあの、まあ、X にも2種類あって、えー、男でも女でもない人と男でもあり女でもある人これが X なのよで私はあの男らしくもなりたくないし女らしくもなりたくない別にスカートとかねあのそういうなんかブラジャーつけたいとかそういう欲求はないないのよ、うん、だから あちょっとねなんかオカマっぽい女の子っぽいねあの動きを、まあ、したりしてるじゃない動画の中でねもう髪も長いしね、うん、よく勘違いされるのよお前ゲイだろみたいなオカマだろみたいな差別的なことがすげえ言われてるのよでも普通にね女の子が好きだし体は男だし普通に男として、えー、捉えてほしいから隠してる基本的に言ったらねもうね 理解してくれないのよでオカマとかゲイってすごい分かりやすいのね見た目的にファッションとかでも X はねデビいつもこんなこんなメイクであのね普段は人間のふりしてるから人間のメイクをしてるからねねあの日本人のふりをしてるからに忍者だからねデビーうんうん白黒のストライプでしょこれはもうシマウマと同じでねもうこれ遠くから見てるのはねデビューは見えないっていうねこれこれ新しいタイプの今の 忍者はストライプ。いやいや、ストライプ。今これで隠れる。昔は黒かったけど忍者は。うんうんうん。でね、 <laughs> うん、そうそうそう。あのー、だから、あのー、理解されにくいっていうことはねあのカマとかゲインの人たちよりもレズビアンとかの人たちよりもよくわかる俺はもう分かんないじゃん X って何なのみたいな、うん、説明するのもめんどくさいから僕こういう人ですって、うん、でも疑われることもすごいあるから本当はどっちなのって何度も聞かれたり男が好きなんでしょうとか、うん、付き合った女の子に男の人と付き合った感じがしないみたいなねなんかねそういうこと言われたりとかねうんでもあのそれはね えー、買い物行く時はあの女らしかったり、えーね、人と遊ぶ時はあ何かこうスポーツしたりする時は男らしくなったりシチュエーションによって変わる人もいるから僕はなんかどっちかってそんな感じかなうん、うん、あの可愛いものとか好きだしねうん普通に男だけどでもかっこいいものも好きだからうん そんなのねもうカテゴライズ LGBT についてね僕の考えを言うとあのカテゴライズするのがもうダメだと思います、はい、やっぱり父親からあ男らしくさせるためにいっぱい暴力を受けたりしてたんだよねもう男らしくなかったからで、えー、心がぶっ壊れちゃってねうん無理やりね治そうなんとしても治んないから生まれつきこうだからうん 心がぶっ壊れて日本の社会で馴染めずにもう薬と病気まみれになってピロになっちゃった秩序の中にある無秩序な世界に苦しむ人それがデビアン社会に合わないから、うん、日本っていう社会に俺合わないから ね、ロシアでは分かんないよ。多分ロシアの方がね、合うと思うんだよ。うん。ね、だから自分のね、生まれた国が自分にとって一番いいとは限らない場合があるからね。そう。考え方とかね。うん。みんなね、あの、いろんな思いとかいろんな考え方とかあると思うけど、別にいいのよ。僕は、あの、パーセント思想っていうね、おあの、社会に、えー、社会によって作られた えー、反社会的なこう扱いを受ける人間であったり、えー、信じる神も助けてくれる、えー、友達や親がいない、えー、そういった神に裏切られた人たちがあ、えー、まあ そうそういう人たちを救う思想が、えー、僕のパーセント思想です。ここやっとね今まで一度も説明したことないんだけどねそそういう意味を込めてますそれをアイコニックにデザインしたのがあれはいねパーセントデビデオねだからみんなもね落ち込んだりしたらね助けてくれる人とか理解してくれる人いない人ももちろん中にいると思うから そういう場合ね本当にあの私のコミュニティとかすごい優しい人がいっぱいいるので、えー、ぜひねあの仲良くしてあの助けてくれる人とかいない人、うん、僕はね、えー、子供の頃ね本当に、えー、こう助けてくれたり導いてくれたり慰めてくれるような人がいなかったよね。うん、でそんな過去の自分もあって 今の、まあ、精神障害の病気の状態になってるんですよ。で過去の自分を救うことはできないけど過去の自分と同じような人たちを救いたいなと思って、えー、パーセントの思想とか、えー、VK のコミュニティね、あのー、作って、えー、みんなでね仲良くこう助け合ったり、えー、 悩みについて話し合ったり学び合ったりしてるような場所を作ったのでもしあの悩んでてねあの誰かの言葉が欲しいって思った時ね俺でもいいよあのもう応援してくれる友達もいない、えー、教えてくれるいい先輩とかね親がいないそんな人がいたらねもうねあのデビが言ってたから 頑張ろうって思ってもいいようん本当に俺が親であったりね先輩であったりね師匠でも何でもいいけどあのー、本当にね孤独でどうしようもなくて助けてくれる人がいない時ってやっぱ人生であったから、うん、ちょっと言ってて思い出していろいろねもうそんなことがいっぱいあったから泣きそうになっちゃうやめようメイクが落ちるからねマスカラつけてるからね僕も今ね、えー、メイクオンメイクだからでえー そういう人がねいたらね、えー、僕はそういう人を元気づけさせたいと思って、えー、活動しているので他にもあの動画とかでいろいろ見て、えー、そういう人の力に少しでもなれたらなってあとは生きててよかったなとか僕は私は一人じゃないんだなって、えー、思ってくれたら嬉しいです。はいということでね あのデビューでしたね変な人いっぱい世の中には変わった人いっぱいいるよねあの自分はあのみんなと違って苦しい悩んでる人いるかもしれないけど見て見てこれこれこれ、えもうここんなやつがいるからこここんなこんなやつもいるんだから安心して大丈夫一人じゃないよねいろんな人がいる君は君でいいからね 辛いことがあったら、えー、言ってうん俺もなんかあのできることがあったら助けられることがあったら俺も、えー、言うからねということで、えー、デビューしたねじゃあどどうせみんな夜見てるでしょ夜が多いからね「スパコイネのチェ」